две недели на Виле была плохая погода. Поэтому у нас нет данных воздушной разведки. Это означает, что мы понятия не имеем, что там у немцев. Как только мы окажемся на земле, разделимся и пройдем дом за домом. Я буду с первым отрядом, а идем прямо посреди дороги. Второй отряд пойдет слева, а сержант Моди возьмет третий отряд, атакуя с правого фланга. Немного западнее города есть замок. Встречаемся там. Вопросы? сэр. Так мы получим с вами? Если ты умеешь готовить, Андерсон. Хорошо. Первый отряд, за мной. точка в этом пункте! шампанское? Капитан! Отпразднуем позже! Оставь его! Фрицы на кухне! Пушкин сын! Капитан! Возможно, вам захочется на это взглянуть! Вся их дивизия приходит в движение! Прикройте окна и двери! Не стреляйте, пока они не Шевелитесь! подойдут! Ложись! Отправитесь на передовую позицию и посмотрите, сможете ли вы прикрыть третий отряд! Прикройте меня! них! Так держать! эти мальчики, они любят делать драматические вступления. Пусть делают, как хотят, сэр. Как хотят. Возможно, это был самый тяжелый день, который я прожил. И, возможно, сегодня я гордился своими людьми больше всего. Андерсон, иди и возьми шампанское, которое мы нашли. coming!